Hammaga salom, men Umid, yana sizlar bilan birgaman. Bugungi mavzumiz sonli tengsizliklar. Sonli tengsizliklarda men misol ichaman va qoidalar tushuntiraman. Sizni qilayotgan ishingiz faqat diqqat bilan kuzatish va o'rganish. Demak, bu misolni ham xuddi o'qing. 4x minus 5 katta ekan 7 dan. Tengsizlikni javob pastdagilardan qaysi biri debdi. Demak, bu misolda ham xuddi tenglama ko'rinishida yechamiz ya'ni noma'lumlar bir tomonga ma'lumlar bir tomonga to'rt ximiz noma'lum ishoramiz o'z joyida qoladi yetti beshimiz plyus besh bo'lib o'tadi va to'rt ximiz katta ekan o'n ikkidan degan ko'rinishga keldi demak xni oldida hech narsa qolmasligi uchun bizlarga har ikki tarafni ham to'rtga bo'lamiz ximiz katta ekan o'n ikkini to'rtga bo'lsak uch demak x uchdan katta bo'lgan sonlar ekan ya'ni uch kirmaydi to'rt besh olti yetti shu sonlarni agar uchdan katta bo'lgan sonlarni qo'ysak bu tengsizligimiz o'z o'rinda deb hisoblanar ekan demak qaysi bir javob bizda javobimiz d <clears throat> chunki uchdan katta bo'lgan sonlar cheksizgacha deyapti xuddi shu ko'rin bular emas lekin bu yerda manfiy bormi variantimizdan o'chiramiz mana bu lekin o'xshab i javobimiz ham juda o'xshash ko'rinyapti lekin nimaga bu emas chunki oldida buni to'rtburchak qavs bor to'rtburchak qavs qayerda ishlatiladi katta yoki teng kichik yoki teng bu ko'rinishlarga e, qavsimiz to'rtburchak qavsimiz ishlatiladi nimaga deganda agar mana yerda uchga teng yoki uchdan katta deganda edi bizlar bu javobni belgilagan bo'lar edik faqat katta deyapti bu degani to'rtburchak qavsimiz tegishli degani uchga tegishli degan ma'noda agar bunaqa ko'rinishlarimiz bo'lsa dumaloq qavs tegishli emas bular tegishli emas a cheksizlik belgisini oldida faqat tumaloq qavs bular buni ham esdan chiqarmaylik Demak, ikkinchi misolimiz 3-3x-4. <clears throat> Bu ham xuddi shunga o'xshagan misol, Lekin boshqacha bir anosi bor buni. Demak, 3-3x-4. Kattayken başka bir yazı aldım. Normalimle bir tomonga. 3x normalim. Demek iş oramız şu tür sırada. 4 o'tkazsak 12 bo'ladi. buladı. Şimdi x'de aldı değişenirse qoldirmasligimiz uchun har ikki tarafı ham -3 ga bo'lishimiz kerak. minus lar qisqaradi 12 ni minus ga bo'lsak minus 4 endi tengsizlikni ikki tarafini ham bir xil songa bo'lish yoki ko'paytirishimiz mumkin agar ko'paytirish bir xil songa ko'paytirsak ishoramiz o'zgarmaydi agar manfiy bir songa ko'paytirsak yoki bo'lsak bu ishoramiz teskarisiga o'zgaradi manfiy bir songa esdan chiqmasin bu yerda nima demoqchi ximiz kichkina kichkina ekan minus to'rtdan demak bunga nimalar kiradi minus to'rt kirmaydi minus besh kiradi minus olti va hokazo cheksizgacha kiradi bu yerda qaysi javobimiz to'g'ri e, minus to'rt tegishli emas ekan demak tumaloq qavs ekanligini bilamiz bizlar to'rtburchak qavs borlar hammasini o'chiramiz bu yerda minus to'rt qatnashmagan ikkita son bor demak bular ham ketdi demak bizlarga faqat bittagina a javob qolyapti minus to'rtdan minus cheksizgacha tumaloq qavs cheksiz oldida bor minus to'rt tegishli emas bu ham tumaloq qavs demak javobimiz a keyingi misol demak besh x buni qavsini birdan ochib chiqamiz besh x minus 5 minus 2x minus g katta yoki teng 3x plus 4 demak 5x bilan 2x ketgandan keyin bu yerda 3x qoldi minus 5 bilan minus 7 bizlarga va minus 2 minus 7 ni beradi katta yoki teng ekan 3x plus 4 e, noma'lumlar va ma'lumlarni endi bir tomonga o'tkazib olishimiz mumkin soddalashtirdik chunki 3x bu unisi chekim sinus minus 3x bu bo'ladi. Demak yetdimiz. Endi bu yerga plus 7 bo'lib o'tgani uchun bu x'lar lar 0 bo'ladi. 4 ga 7 ni qo'shsang 11 bo'ladi. Demak javobimiz mana shunaqa shaklga keldi. 0 katta ekan, o'n birdan yoki teng ekan degan bir narsa bormi matematikada yo'q nol o'n birga katta ham emas teng ham emas u kichkina shuning uchun biz bu shunaqa ko'rinishdagi misollarga bu belgini belgilaymiz chunki mantiqqa zid bo'lgan bir narsa bo'lgani uchun va oxirgi misolimiz bu buni qanday ko'rinishda qanday yechamiz ya'ni bu yerda taqsimli ya'ni kasrli bir tenglama bo'lyapti bunaqa tenglamalarda bizlar mahrajlar bir xil qilib keyin mahrajlardan kechib berishimiz kerak bular demak bu yerga umumiy ko'paytiruvchi beramiz besh tagi mahraj besh bo'lishi uchun bunga ham besh beramiz buniki o'zi besh demak buni ko'paytirsak minus o'n katta ekan minus uch x minus bir katta yoki teng to'rt besh karra to'rt yigirma mahraj besh bo'ldi endi mahraj bilan ishimiz yo'q bizlarda demak bu qo'sh tengsizlik mavzusi bo'lyapti bizlarga chunki bu yerda ikkita tengsizlik belgisi bor bitta bitta misolda bizlar 3 minus 3x minus 1 noma'lumlar bir tomonga ma'lumlar bir tomonga bo'lishi uchun bu noma'lum o'zini qoldirib minus 1ni bu tarafga o'tkazamiz plyus 1 qilib lekin ikkita bizlarda ishora ikkita bo'lgani uchun buni bu yoqqa o'tkazdingmi demak bunisi tarafga ham plyus 1 qilib o'tkazishimiz kerak bu yerda plyus 1imiz bor demak Buna minus 9 çıkar bundan. Katta yok iting. Minus 3 x'de uzu kaldı. E, katta yok iting bu da yine. 20'e 1'de koşsan 21 bula. E, üç, minus 3 de. İndi her iki kama tarafta minus 3'e buluşumuz kirek. Nemege? Çünkü x'de uzun kaldırışımız kirekliği için. Bir manfi songa bulganımız. Müspetmez. Manfi songa bulganımızda şaraları uzgar edi. Demek 9 minus 9 deb minus 3 ga bo'lsang javobimiz 3 chiqadi bu yerda x o'zi qoladi 21 ni minus 3 ga bo'lsang minus 7 qoladi demak ishoralarimiz endi o'zgaradi nimaga deganda manfiy bir so'mga bo'lyapmiz hamma taraflarini bu misolimiz javobi mana shu ko'rinishga keladi demak bu degani javob shu testda agar shunaqa bir ko'rinishlar bo'ladi shu javobni belgilaysizlar bugungi darsimiz ham tugadi va keyingi darsgacha ko'rishguncha